على الطابق الجوا بنعوم يمنا يسمع <laughs> واحد جوا ഇല്ല താഴെ Marked a location. Ah, vediamo. Eh, di Italia, easy. Tutto Italia. Oh. Watch out! Orada Calma, calma. لك عم مش قد لاعب ما شايفين تكون لاعب والله مش تيتكم على غلط طب ليش ما عم شال السلاح؟ شال السلاح الحيوان على كيفك